فيهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان hal jazza'ul isani illa al isan Allah ta ai ba komai bane sakamakon kyautatawa kyautatawa eh sakamakon kyautatawa kyautatawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya ma abin kirki fa kafi'uhu bil khair kai ma ka mai sakayya da alkhairi ko da wani abu wani aka bayi sako wani e eh, ingo wannan abun kai wa wani, to wannan wanda ya zo ka mishi addu'a ka mai addu'a wani e eh, ga wani ya ce in kawo ma kaza to masha Allah to madalla wani to zabna a ma'ada man sana ilaikum ma'rufan fakafi haka manzo Allah ce duk wanda ya aikata muku alkhairi to kuma ku saka wata musu da alkhairi Allah ce hal jazza'ul ihsani illa ihsan tunda nan duniya ka bauta ma Allah ka sha wahala to Allah zai ba sa kai kuma gobe alkiyama gwalgwadon yanda kai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban Allah ce ya ku yan adam ya ku aljanu daga cikin ni'imomi nawa wanne kuke karita wa min dunihima baitin wadancan aljanna guda biyu da aka ambata Allah ce jannatan kuna da wata aljannar to Gabi Gabi ga nau nawa zai bada hudu tunda can ya ce za a baku aljanna biyu sai ce wa min juni ma cin waɗancan biyun jannata ne akwai waɗansu aljanna ba guda biyu zan gama muku kenan akwai ɗan aljanna wanda zai samu aljanna hudu fa bi ayi ala rabbikum ba Allah ta ya ku yan adam ya ku aljanu daga cikin ni'imomi nawa wanne kuke karetawa mudhammatan Allah ce su waɗannan aljannun aljannatotin Allah ce masu tsananin luhuji ne ai ka san shi za a ga bature idan ya gida mai kyau sai a yi ta shifki-shifki a cikin gida don gida ya tayi da shifka ya tsawon shar to saboda haka wai iya kwaikwayon aljanna ne Allah ce mudhan matan su aljannar guda hudun nan masu tsananin luhudi ne na shifka faɗi ayi ala ya rabi kuma tukaziban Allah ce daga cikin ni'imomi nawa ku yan adam da aljanu wanne ne kuke karyatawa me yake ta alarama فيهما عينان نضاختان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am فيهما فاكهة ونخل ورمان fihima Allah ya ce a cikin su aina ne akwai idanu biyu na rakata waɗanda suke cikin tab idanu ne na ruwa amma kuma ruwan an cika shi da dukkan alatu na abin da kake so me wannan abu yake nufi na rakata ne ka san yanzu a nan duniya akwai kayan shaye-shaye irin su ki wannan gasa yana kala-kala to za ka iya idan ka sha wani lemon in ka sha wani sai ka ji gonakin ba ɗaya ba ne za ka ga ka shiga wani shago ga kayan tanɗe-tanɗe-tanɗe a ciki idan kudin ka kaɗan ne sai ka sai ɗaya amma to wannan na aljanna duk wanda kake so idan ka sha irin wannan kamshin da irin wannan zaƙin na wanda kake so zai baka saboda me saboda Allah ya tsara shi haka idan kana nufin marinda in ka sha sai ka ji ya baka kamshi irin na marinda da zaƙi irin na marinda in banta kake so ke irin wanda kake so daga cikin irin kayan shaye-shaye idan ka sha haka za ka ji ya baka da kamshin da zaƙin shine ma'ana na raka kayan fadi ayya ala irabi kuma tukaziban Allah ce ya ko yan adam da aljanu daga cikin ni'imomi na wanne kuke kareta fihi ma Allah ce a cikin su wannan aljannatocin faki hatun akwai kayan marmari wannan kanon akwai dabinai war ruman akwai ruman duka wannan abu ne wanda dan adam iya so ya dan tanda dan ya ji dadi a zuciyar shi fa bi ayyi ala rabbikum batukaziban Allah ce ya ko yan adam ya ko aljanu daga cikin ni'imomi nawa wanne kuke karetawa fihinna to mu ji malam فيهن خيرات حسان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am حور مقصورات في الخيام mm. فبأي آلاء ربكما تكذبان fihinna Allah ya ce a cikinsu khairatul hisan akwai alkhairi mai fadi ayi ala rabbika ba kaziba Allah ce ya koyan adam da aljannu daga cikin ni'imomi na wanne kuje kareta hurun Allah ce bugo da kari akwai yan mata na hurul e makasuratun wanda suke an takaita su tsayin su daya kyawun su daya sannan kuma halaye na mutunta miji iri daya filkiya Allah ce kuma suna cikin shema fadi ayi ala irabiku ba tukaziban Allah ya ce ya ku aljanu ya ku yan adam daga cikin ni'imomi nawa wanda kuke karyatawa me yake cewa لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم متكئين على ف- على رفرف خضر وأبقرين حسان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان kuma تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام lam yaɗi musu wannan insun bai tau ba ta kasuwar mutum ne kwanan aure abinda ake rufe takawa a ce wani ɗa namiji ya yi kwanan aure da su ƙabla gabanin zuwansu su yan aljanna ba a ce ba zawaru ne su ƙaura. wala jano bare kuma aljani mai karambani a ce ya je ya kwanta da su kafin ka zo fadi ayyi ala irabi kuma su ziba Allah ce kai ɗan adam da kai aljan daga cikin ni'imomi nawa wanne ne kuke karyatawa mutakidina sannan kuma su yan aljanna suna kishin gide ala rafrafiyan a bisa waɗansu matalu kuribin tsanwaye akwai matala tsanwa a duniya shi ne mutum wakilinta to amma don a bambanta ma kayan aljanna da na duniya eh Don a bambanta su waɗancan tsanwaye ne wa abu sannan akwai waɗansu 'yan sahanai abu ƙariya shine dan sahani fi jali, irin sahani na shayi hisan wanda yake shi ma mai kyau fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban Allah ce ya ku yan adam ya ku arjanu daga cikin ni'imomi na wanda kuke kareta tabaraka ya yawaita albarka ai tabaraka bai mana ta kasura ya yawaita albarka ismu rabbuka sunan ubangijinka zil jalal ma'abucin daukaka wal ikram sannan kuma da cin karamci a nan gurin mun kare wannan sura mai albarka za mu shiga kuma cikin suratul waqi'a lalle aikin ba karami bane bismillahir rahmanir rahim إذا وقعت الواقعة نعم ليس لوقعتها كاذبة نعم خافرة رافعة نعم إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا مسمى زامي دون سورة واقعة يوم زام كاري تبذات كاريبا والله أعلم إذا وقعت الواقعة الله تي دمي mai abkuwa الكامة كنم سكتي kasratul ismi ya ala sharaf ita alkiyama tana da sunaye da yawa tana da sunaye da yawa iza waqa'atil waqi'a suna alkiyama ne idan mai afkuwa ta afku alkiyama kenan karka ta tabbai kuwa. mala yace iza qamatil qiyamatu allati la budda min wuqi'a ai idan kiyama ta tsaya wanda babu shakka da afkuwata wa hadathat addahiya sannan kuma mutane za su shiga cikin ɗimuwa a tsama ita ce jiya tsama akwai a cikin alkur'ani inda aka ambace ta a tsama akwai inda aka ce mata addahiya allati ya kalau laha kalbul insan kana min ahwali mala